россиянын бүткүл эбегейсиз зор аймагы үчүн телепрограммаларды кантип берүүгө болот бул жердин жасалма спутниктеринин жардамы менен мүмкүн болду алар бийик телемунаалар сыяктуу эле бул спутник көрүнүп турган гиганттык аймакка телесигнал жөнөтүшөт ошентип телестудиядан мисалы останкинода спутникке сигнал жиберилет жана ал спутникти түздөн түз көрүүнүн бүткүл зор территориясына кайра трансляциялайт учурда телеберүүчү спутниктердин эң популярдуу системасы геостационардык спутниктер болуп саналат бул спутниктердин айлануу мезгили жердин өз огунун айланасында айлануу мезгили менен барабар жыйырма төрт саат алардын тегерек орбитасынын тегиздиги жердин экваторунун тегиздигинде жатат ал эми жер бетинин бийиктиги отуз алты миң километрге жакын геостационардык спутниктер жер бетинин бир эле четинде дайыма илинип тургандыгы менен ыңгайлуу алар отуз алты миң километр бийиктеги бир бийик теле мунара сыяктуу жер менен катуу байланышкан экваторго орнотулган демек антеннаңызды бул спутникке бурганыңыздан кийин антеннаны анын артына буруунун кереги жок орбитада 120 градус аралыкта жайгаштырылган ушундай 3 спутниктер жер шарын телевиденияны кабыл алууну камсыз кылат азыр москвада мындай геостационардык спутниктен сигналдарды кабыл алууну нтв компаниясы жана башка компаниялар ишке ашырат мунун аркасында биз студиянын европа жана америка өлкөлөрүнүн телеберүүлөрүн көрө алабыз